Oh, <laughs> Nah, Santai biar kena sidang. Ayo, Lewat. 哎呀，他妈呀！

Ulang, ulang. Bonus. Nah, Woi. Woi. Anjir. Ah, ah, terus. Nah, nah, nah, nah aduh. めっちゃ楽しい。 哇，哥哥打我吧！ Yeah.

Iya, nah, iya, iya. Ah, mana nek nek. Ah, Siap, siap, siap, siap. Ah, siap, siap.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 Ambil, ambil, ambil,

Terus jangan ada kelangkauan.